saretik, maiatzean zehar, e, eh, amaika mobilizazio antolatu ditugu, eh, presoek bizi duten salguespen espetxe politika eh, herrira errira ekarri, salatu eta behaien etxeratze prozesua muturreraino eramateko eh, eskatzeko. E, izan bidea dinamikaren baitan, eh, zabaldu genuen erronkari kilometroak gehitu asmoz, eta jakinda guztiok urriaren zortzean kilometro guzti honen eh, erronkari amaiera eman eta elkarrekin aldarikapenerako eta jaierako eh, egun handi bat eh, ospatu behar degula, dei egiten dizuegu mobilizazio hauetan parte hartu eta baita urriaren zortzean ere denok donosti itxik itxiki bide Ez aldun posible Denak izaterik errikide Bide, zapalduen bide Ez aldu posible Zutik ibiltzea ire Oso bakoitzan atzetik bestea Biziki detza jarri elbide Denak eskubide denen jabe Bide baten zailena da astea Erri gaztea, luze bidea Gelditzeko bat ere astirik gabe Asia da senditzen Talare oinez izan arte libre